मेरे मुझ पानी रुक ऐसे ही निपू अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू ठीक है आज जी सारी पनिशमेंट नवी है तुम्हारे सामने है तुसा देख के नो साको ना नहीं आता लेकिन असल को आज ये साडी एक गेम है ए देखे जिने बराबर वन रुक से ए हो वो पीवना पोसी पीवना भी लावना भी है अरे ए बखाक है ए मुंह तो ते शटक करिन जे ओ है ते ओ निबू ही पे उड आलू हम पे केला तो अब जैसे ही कहीं केला भी है ठीक है हाँ। मेरी बारी शुरू हाँ, थी भैया मैं केला कटाऊं चलो हिना ना साथ साथ साथ रूम बेराना है को समय है सारे मजाक समझो तो थोड़ी शिकंद करनी चाहिए ना सही गल पे करन जा के तो क्यों नाल करे वैसे इडो रोई के ना पर पे ना हमजियात गल गल गल गल आ वो चलता है वो आ देख लो देख लो फंस गया मुंडा फंस गया मुंडा फंस गया हेकमन हेकमन निगाह से भी डरता क्या थे हेकमन शांत शांत इसी अकिनोट थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा मार बस बस बस बस बस बस कहते अकी नोट पाए बस बस बस बस ना बस है सबर सबर सबर सबर दे देगा मनोज साहब आज हमने दो हाँ, दी थी हां दो दी होएंगे हमजाद हमजाद कर दी निपु निपु हाय ओए अजीर आया ओए अजीर आया ओए अजीर आया भाई सही बात है के साथ जुड़े सही बात है क्या के मुंह तो तले नहीं लावना हाँ, मुंह तो तले नहीं लावना हां सही निकल मुस ये लगा मैं वो इंटरव्यू है हाँ, सही ए पीते हुए कदे सटे हुए <laughs> हटो से हटो हटो हटो बहन का नाम दे

आप काजो के वो हरी के साथ दे दे ऐसा आप दे सुना है वापस ऐसा आप काजो भाई मन्ना की ऐसा अच्छा, काती चाने भाई ऐसा अच्छा, मैं काप पड़े ना तो मैं आप काप गिरन है ऐसा लगे दादा नहीं मैं सुझा के बड़ो करो ओ सही क्या यार दो दी थे ये आप फंस लगे आप उधर उधर कैमरे सामने आप बस बस काफी काफी, काफी पूरा नींबू है पूरा आप मुकाया पूरा ना ढाई किलो वाला नींबू डपीट तो जितने सा ये तो मतलब पी लग रहा मेरे को कोड़ा पे क्या बताऊं तेरे बारे अल्लाह वाले मैं कुड़े मैं कुड़े और बात मैं पीना मैं पीना ना गाल पीवाने हो बिया पे तू मेरी बिया पे टेंशन ना बिया ना पीड़े ना तो वाली तो मेरे मुंह पानी नहीं रुकदा हूं इतना रख दो इतना रख दो बल्दी दे ना सी बोदी रख दे इधर रख दे ना फिर खाड़ तो सही एक आ रख दे दा क्या है रख दो जल्दी से टाइम करे भाईजान नींबू आओ ने पीसो हां ले खुशी खा रखे अच्छा अच्छा हां खुशी ना रखे नींबू पीस है ना क्या ना मैं पी दे हमजाद तो आख हमजाद तो आधा नींबू पे आ गया आ गया आ गया आ गया I know they are freaking wrong. No, no, no, no. सामने ना हो वाल गाल भाई. हाँ. असल है एक. हाँ समझे दो दिख रहा है पे हाँ। आजकल. ना पी सकती मैं पी सकता. मैं पी वैसा भाईजान. वो तो ट्राई चाहिए. हाँ, तो तेरे तो पेट वास्ते. तेरा डेढ़ लाती तेरा वो कैसे ना वो बोतल दीजिए छोटी ना ना नहीं वो खट्टा कहनी जरा खट्टे जैसा जैसी पीता कहनी जरा खट्टा कहनी है ये अल्लाह तो ये करेगा बेटा मैं ए अब्दुल हाशिम ए सही निबू निबोया लाइमून अंग्रेजी पता अंग्रेजी पता के सब क्या पता क्या दिन हाँ, उठवा दिखाओ आटे डुना को या कोई डेढ़ डेढ़ हासी अल्हम्दुलिल्लाह खंड खा लो ये पता तो नहीं ले मान ले मान ले मान पागल का क्या बोलते देखो मोमो और खराब थी जाते और खराब थी ना हाँ, क्या ले आजू आ गए ना साले खट्टा लग जाता है ना नहीं इतना ज्यादा खट्टा क्या ना आई Gracias. चल बस स्टॉप किया गुदे क्या करते थे आगे पीछे की सलाह कितनी भी और सलाह क्या करनी आगे ना कर ले पहले गिनो तो सही पहले गिनो तो सही भाई डिपो भी दे बेटा है डिपो रोले दे ओ खाड़ के ये अरे था थावे है क्या नसीर वेल डन लीके के उत्तर पे ये हाँ। सारी गेम मुक गई है ते तुसा साडे चैनल को सब्सक्राइब करे सो शेयर करे सो ठीक है मजीद ऑफिशियल ए के 480 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh